कार्टून भरे पड़े भाई मतलब <laughs> सिंचन ये वो चल स्टार्ट कर इसका गेम प्ले देखते हैं पीसी प्लेयर का रुक करो करो कैसे कैसे स्टार्ट कर लो क्या कर रहे अभी इनको देखना है हर कोई पीसी प्लेयर अच्छा थोड़ी होता है प्रैक्टिस लगती है समझ समझ के पीसी प्लेयर है तो अच्छा ही खेलेगा हाँ ना क्यों है कृष्णा हर मैंने चलो प्लेयर अरे तेरे को पता है पीसी में ब्लू स्टेक्स फाइव में तो तेज इमोट होता है भक्ते भक्ते इमोट होता है मैं तो किल चोरी कर लिया किसी का तो किल चोरी हो गया किधर है आते एक तो वहां पे मैं तो किल तो चोरी करने नहीं कभी आता हूँ कभी कभी नहीं जबरदस्त खेलता है अरे पीछे से आ गया किसी प्लेयर बचा ले भैया हीरो प्लेयर है भैया थैंक्स किसी प्लेयर भाई अभी तुमको हम बचाएंगे कैसे भी जल्दी क्या बोलिए था तेरा रिव्यू तेरी क्लास जितना ही है ये तो मैं ही है हम्म, पढ़ता लिखता नहीं है इंस्टा चलाता रहता है नहीं चलता मैं जाता रात में चलता पापा ऑफिस लेके चले जाते हैं ये वेक्टर ही चलाता है क्या सर हाँ। पीसी प्लेयर अरे वो पीसी अपन ने पीसी प्लेयर भाई कोई किल तो निकाल लिया यार भाग यार 143 का हेड मारा कोई किल ले गया First blood. Oh, no. देख मैं को मैं कैंप में हंड्रेड रेड शॉट मारते कैसे सिखाता हूँ तेरे को भाई हमको नहीं आता देख ऐसा मारने का ऐसा करने का ठीक है ऐसा करके ऐसा करने का और एलिमिनेट हो जाने का डबल किल तो मर गए मुझे लगा अपन जीतने वाले हैं मैं इधर मस्ती कर रहा हूँ और मर गए तो तो नहीं अच्छा तो मारा पहली बार ओ भाई भाई भाई तो कहाँ है बंदे भाई भाई भाई ये गोली क्यों नहीं चलाए ये तो फ्रेंड लग रहा है मेरा Triple yeah. kill. अब पावर भी भाई भाई भाई भाई हमारा भाई जोगिंदर भी मरेगा अबे तीनों बंदे से वंटेड में बैठे बैठे एडब्ल्यूएम एडब्ल्यूएम चला रहे हैं हम भाग के आ गया मत निकलो अभी मत निकलो अबे अभी मत निकलो मेडिकेट खत्म कर देंगे वो आने दो ना जोन में कैसे आएंगे डैमेज यार भागते टाइम मारना भागते टाइम मारना जब भागे बस ठीक है चाहिए तेरे को आजा आजा आजा मेरे पास आ कोई बंदा है क्या नहीं नहीं अरे वहां से लॉन्ग पे मारा है एडब्ल्यू पे मारा है मैक 7 का मुझे तो लगा मैक 7 पड़ी अबे ओम पड़ी पे बॉल येलो जर्सी वाला ना डेड शॉट जा जा इनको नीचे नहीं आने देना ना ओके एक ना ओके हम्म। गेम करके बैठा भाई हाँ। जा रहे नीचे जा रहे भाई क्या मार रहे यार अरे आने थोड़ी देर में बोल रहा थोड़ी बोल थोड़ा बोल थोड़ा वॉल तोड़ वॉल तोड़ फर्स्ट ब्लड कोई घर के ऊपर तो नहीं है वॉल तोड़ो ना पे कोई मेरे पास समो नहीं है इतना वरना मैं तोड़ता समो नहीं है ना यार कोई दिक्कत है इसके पास बहुत बॉल है डबल किल भाई जो अभी मैं कूदूंगा आ जा तू बाबा अब मैं खुद केगा डबल किल नहीं नहीं अरे तो नहीं डेड आराम से मैं एक को डाउन कर दूंगा बाकी कमाल लेगा अरे आराम से एक को मार दे फर्स्ट ब्लड ये पीसी प्लेयर बड़ा पीरो है यार बहुत नहीं बहुत ज्यादा इतना पीरो कैसे बना यार आपको तो भी सिखाओ तो। अरे वाह यार अब तो जीत गए हैवी ड्राइवर डबल किल जीत गए यार है ना फिर को बुलावा रहा था बोला था ना मेरे को तो मैं रिक्वेस्ट भेजेगा भाई अट्ठाईस पॉइंट हो गया थोड़ी देर से आता हूँ अरे नहीं खेलेगा क्या डेड शॉट मैं थोड़ी देर से आता मेरा काम आ गया ठीक है भाई टॉप अप दे दो एक ये लो भाई रिक्वेस्ट तो लो